من فکر میکنم سه چهار سال پیش بود که در مجله تایم شما رو به عنوان یعنی شمای مخاطب رو مخاطب رو به عنوان چهره سال انتخاب کرد و روی جلدش منتشر کرد یعنی چند سالی بود که بحث روزنامه نگاری شهروند روزنامه نگاری مطرح بوده در عرصه جهانی و این نشانه ها دیده شده بود اما <clears throat> اونچه که در ایران اتفاق افتاد اولین بار بود شاید که یک رویداد عظیم سیاسی اجتماعی با این مسئله پیوند میخوره به این شکل و اینها روی هم تا این حد تاثیر میگذارن و به همین خاطر بود که خیلی ها از اون اتفاقی که در ایران رخ میداد به عنوان انقلاب توییتری نام بردن چیزی که در واقع ما بعدا به شکلی در تحولات تونس و مصر دیدیم و نقشی که این سوشال نتورک ها شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر ایفا کردن اصلا در سازماندهی و جمع کردن مردم برای حرکتی که به سرنگونی حکومت منجر شد خب ما وقتی یک خبر به دست ما میرسه ما در واقع اقداماتی رو یا مراحلی رو در واقع میگذرونیم تا مطمئن بشیم آنچه که منتشر میکنیم حالا چه به صورت عکس باشه چه به صورت متن باشه چه به صورت تصویر باشه چه صدا باشه اینها مطمئن بشیم که درست هست به عنوان مثال اگر یک ویدیو به دست ما برسه ما این ویدیو رو بررسی میکنیم با مجموعه اخباری که به دست ما میرسه اینها رو مطابقت میدیم که مطمئن بشیم که اینها درست هست با منابع خبری که در اختیار داریم تماس میگیریم که ببینیم آیا درست هست یا نه مثال میزنم فرض کنید در همین جریان این درگیری ها و نارامونی هایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده گاهی پیش اومده که یک روز برای ما مثلا ویدئویی اومده گفت که به فرستندش گفته که این ویدیو متعلق به نارامی های امروزه ولی ما دقت کردیم دیدیم که مثلا خب الان فصل زمستانه ولی ویدئویی که اومده مردم مثلا با تیشرت و پیرهن آستین کوتاه خب این نشون میده که این ویدیو مال فرسون تابستون پارساله از این گرفته یا اینکه مثلا ویدیویی نشون میدن که مثلا فرض یک جمعیت خیلی زیادی رو نشون میده ولی ما چون با افراد متفاوتی صحبت کردیم به اخبار دیگری که داشتیم حکایت از این میکردی که مثلا جمعیت اینقدر نبوده بنابراین با دیده تردید به اون ویدیو نگاه میکنیم یا صدا برای مثلا وقتی خبری میاد <clears throat> خب ما حتما سعی میکنیم که از دو منبع مستقل و متفاوت از هم در واقع این خبر رو پیگیری بکنیم که الا هر خبری که در واقع منتشر میشه مطمئن بشین که این خبر در واقع صحت داره اصلا این اتفاق افتاده